我今天要跟大家介绍的是，我今天跟大家介绍的是在台湾，嗯，你我今天跟大家介 h e l l o 大家好，我是尚杰，皆さんこんにちは，尚杰です。我今天要跟大家介绍的是，在日本生活的台湾人想念台湾的三大事，三 <laughs> 三。 早餐店，他们这边没有早餐店，所以他们都是习惯在家里吃完早餐，然后再去上课啊，或去上课或者去上班。所以我现在很想念蛋蛋饼啊、萝卜糕、豆浆啊，还有一些那个奶茶。他们普通家庭都会分胖哈跟国行哈，然后胖哈就是他们都会吃胖，吃面包。 如果要吃面包的人，他们都会都会先买那个吐司，或然后再加一杯咖啡啊之类的。要不然就是吃白米饭，吃白米饭的人都会加那个味增汤啊，然后再一点小菜啊，然后或是加一些鲑鱼或一些些。 些肉肉的料，可是像学生啊，我现在是大学四年级，他我们都是自己住的话，是有时候会去便利仓便利商店买一些面包啊，或者是饭团随便便吃的人也蛮多的。第二个是手摇店，对他们现在非常流行珍珠奶茶，所以他们一一听到是台湾的珍珠奶茶来这边开店，他们都最多排两三个小时。 可是在这边买也很小，都很小杯，而且要排很久，而且又超级贵。だから、いくらするんだろうね、タピオカ。いくらしたっけなタピオカ。タピオカ。 像贡茶在这边卖，他们一杯差不多要台币一百五十元，然后他们就为了那中杯，中杯它也比台湾还要少，珍珠奶茶的珍珠也非常非常的少，就是为了那个要排两三个小时，所以我都觉得你们干脆才去台湾买比较便宜，又好吃又多。然后最后一个就是夜市，他们。 这边很没有在吃宵夜的习惯，所以他们这边的店啊，或者是一些餐厅啊，九点多时候他们都会关店关门，也当然没有夜市，所以我都很想念那些卤味啊、咸酥鸡啊、臭豆腐啊这些东西，而且他们现在也很流行，很流行来台湾玩，他们也都会。 很多人问我，说那要去哪里玩？我都会跟大家介绍，要去夜市。这样夜市有很多东西可以让可以玩啊，又可以吃很多好吃的东西，而且又很便宜，然后又可以买很多东西，所以我都很介绍给大他们日日本的朋友，说你们应该一定要去夜市玩。对，好，所以这个影片呢，我就在跟大家介绍住在日本的台湾人最想念台湾的三件事情是什么。如果大家喜欢我的影片的话，我以后会。 会常常出一些新的影片，让介绍我在日本的生活啊，或是同学啊，或是上课的事。所以请帮我按赞，然后订阅我的频道哦。拜拜。 <laughs> ちゃんとでできた。え、なんかかんない。なんか怖すぎてね、あんまり見れてないよね、自分の顔とかね。